So, hast du deine Fotos gemacht? Ja, ich, ich mache da bloß da immer und ich mach's mit dem da halt. Oh, normal, normalerweise, wenn du dich da herstellst, brauchst du nicht spannen. Oder? Ja, ja, na, du darfst, das ist eigentlich verboten, unter die Geräte durchzulaufen. Das, ja, lass normal, den, ja. das lass uns an den das kennt der andere Achso. Naja, könnte ja was runterfallen, ich weiß schon. Dann machen wir folgendes, dann machen wir da vorne dicht und dann ist mit dem Auto ja. und dann sollen sie da, was weiß ich, da herlaufen und da hinten oder am Meter bleibt frei und sollen sie laufen. Das mhm. machen wir ja alles nicht selber. down.